चचा राज स्वागत पर जमादा सुपर राज स्वागत पर जमादा जुड़े मगे कर्म गोमा बे बेटा बंदे पुन्ना राज स्वागत पर जमादा जुड़े मगे कर्म चोदे गला बस बस चचा ऐश्वर्य बढ़ते ऐश्वर्य बढ़ते चमका ऐश्वर्य बढ़ते करमत संबल मचले रखता ऐश्वर्य बढ़ते माता जो दूर मरी बढ़ता मचे देशिया बंदिला ऐश्वर्य बढ़ते मंदिर पर शिक्षा न पड़ना ऐश्वर्य बढ़ते वॉल पे बंदिला सब शपथ मरिला ऐश्वर्य बढ़ते माता जो दूर जन्म ऐश्वर्य बख्शा हुआ है मुझे झुका के मुआवजे करना भैया आयशा माता के माता के बेमा के बख्शा इतने का बख्शा आयशा माता के माता के बेटा मेरा कमरे का बख्शा हुआ था दम झुका आयशा माता के माता के बेमा का बख्शा आयशा